बिसमीम अल्लाम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे दोस्तों हमारा एक सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है जिसमें आप भी अपना सवाल कोई भी किसी भी तरह का सवाल ask Kamran Sharif at Gmail dot com पर कर सकते हैं और इन आपका जो जवाब है वो एक वीडियो की सूरत में आप तक पहुँच जाएगा तो आज का जो सवाल है वो एक भाई का ये है कि आप एनजाइटी और डिप्रेशन से बिना मेडिसिन के कैसे निकल आए और हम क्यों नहीं निकल पा रहे देखिए यहाँ थोड़ा सा मसला है जो मैं लोगों को बताता हूं लोग उस तरह करते नहीं हैं मैंने खुद तीन साल लाइफ के बड़ी मुश्किल अरसे में गुजारे ये तीन साल वो थे जो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था अब मैंने उन पूरे एक्सपेरिमेंट्स को एक चैनल की सूरत में दे दिया लेकिन अफसोस लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उस चैनल पर आए उस वीडियोस को देखें और उसी तरह करें जिस तरह मैं कहता हूं लोग देर से उठते हैं देर से तो सोते हैं जब आप देर से सोएंगे देर से उठेंगे देर से नाश्ता करेंगे कुछ भी काम मेरे मर्जी के मेरे कहे हुए पे नहीं करेंगे तो फिर कैसे ठीक होंगे आप इन सब से ऑब्वियसली आपको ये सब चीज़ों को करने के लिए जो एक एक वे होता है ना जो एक बंदा गुजर कर आया है वो जो रास्ता बता रहा है वो कामयाबी का रास्ता है फिर यकीन के साथ उस पर चलना पड़ता है अफसोस कि हम लोग उस तरह नहीं चलते उस तरह नहीं करते आप अगर नहीं निकल पा रहे तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते आप सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करें और एक बार ज़रा उस कटहरे में रख के सोचें कि क्या आप बिल्कुल उसी तरह ही कर रहे हैं जिस तरह मैं कह रहा हूं यकीनन आप कहीं ना कहीं गलती ज़रूर कर रहे होंगे दोस्त जब हज़ारों लोग निकल सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं निकल सकते फिर आप क्यों कहीं आके अटक रहे हैं आप इसलिए अटक रहे हैं कि आप जितनी मेहनत उस चीज़ को चाहिए उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे देखिए अल्लाह ताला ने एक चीज़ वाजिया रख दी है कि जो चीज़ जो इंसान मेहनत करेगा वही इंसान उसका फल हासिल करेगा अगर कोई इंसान सब्ज़ी लगाता है तो वो बैठ के सिर्फ सोचता रहेगा कि यार मैं यहाँ बीज भी ना डालूँ और सब्जियाँ निकल आएँ तो फिर उससे बड़ा कोई अहमक इंसान नहीं होगा उसको उसके लिए जरहेज ज़मीन भी चाहिए हल भी जोतना पड़ेगा बीज भी लगाना पड़ेगा पानी भी देना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उसको चेक भी करना पड़ेगा कि ये जो मैं चाहता हूं इसके रिजल्ट्स उस तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे इसी तरह आपको अपने रब पे यकीन करना पड़ेगा अपने आप पे यकीन करना पड़ेगा मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा उन पे यकीन करना पड़ेगा टाइम पे सोना पड़ेगा टाइम पे उठना पड़ेगा खाना खाना पड़ेगा अपने आप को टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं वो डायरेक्शन ठीक भी है कि नहीं है तो दोस्तों अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं और मेरी वीडियोस को रेगुलरली बेसिस पे देखते हैं तो इन आप लोग भी डिप्रेशन और एनजाइटी से सब चीज़ों से नेगेटिविटी से नेगेटिव इमोशन से एंगर से हर चीज़ से ईजिली फाइट कर सकेंगे जो लोग अपना मसला मुझसे शेयर करना चाहते हैं सवाल करना चाहते हैं वो मुझसे सवाल कर सकते हैं आज Kamran Sharif at Gmail dot com पर इसके अलावा जो लोग मुझसे प्राइवेट कोचिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उनको प्राइवेटली कोच करूँ वो मेरे व्हाट्सएप व्हाट्सअप नंबर पर रबता कर सकते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असलकम अल्लाह हाफिज़